tem pequeno, vai vir o grande pequeno que é comer os pequenos. Ah, é? É, vai se alimentar. É isso aí, ó. não é tipo tipo, tá filmando? filmar isso ele tirando água. filmando aqui, ó. Olha o Marcelo que tá pra pegar o peixe, hein? <laughs> É assim. Narra aí, Beto, narra aí. É, tem que aprender. <laughs> Agora eu virou pescador e professora. Agora que ele vai começar a aprender, né, cara? Vai comprar um, um balanço. Vai, Marcelo. Ali, ó, olha o tamanho dele na água. É. Parece, é um maior ainda, Olha o tamanho, olha tamanho maior Nossa! Sargentão? Eita, pegou o sargento aí, Beto, ó, sua cara. Vai tirar sua foto. Não, não, não, não. Eita, olha. Fedida, carne, né? Tem um cheiro muito forte. Parabéns, Marcelo. Pega ele aí pra filmar aí. Tô filmando desde o início, vô. A água esse amarelo fica tão bonito. Os dentes dele é feroz, parece dente de gente. Aí, ó. Deixa eu ver. Peraí, Celo. Parei de filmar, peraí que eu vou tirar a foto. Dá um minutinho. Aí sim, né? É. Você tá... grande.